Ніколи не думала, що це буде так. Ну за такий короткий час можна стільки всього дізнатися і навчитися, і отримати такі практичні навики, і що все це не складно. Ну в общем, мені дуже сподобалося, дуже дуже добре побудований курс, е, дуже потрібні практичні вправи робити під час, ну власне, під час навчання. Ну мені ну я задоволена. Викладач дуже, е, якби сказати, е, натхнений займаюся своєю справою. Він він, е, він справді все так ну, зробив, розробив такий курс і. Е, він переймається, переймається учнями, переймається результатом, і ну видно, що що йому все це цікаво. Насправді я дуже задоволена курсом, тому що а, від початку я мала якісь базове уявлення про відеовиробництво, тому що в мене були в університеті раніше курси. Але я можу сказати, що стільки, скільки пан Сергій мене навчив за три тижні, мене за півроку в Польщі жіночка не змогла навчити. Ну тобто настільки інший підхід і настільки практичніші завдання, і взагалі, ну тобто настільки живе спілкування і Ну, Курс абсолютно інакше побудований, орієнтований саме на те, щоб я потім могла вийти в місто, взяти камеру і щось власне зняти, а не просто знати, що ось є така техніка, є така техніка. Ні, абсолютно все практично, і я тепер знаю, що я маю певну впевненість у собі і ну, щось можу в результаті.